hello guys welcome back in my channel hacker gaming तो आज मैं आपको बताऊंगा फ्री अमंग ओ मेरा मतलब फ्री ह्यूमन फल फैट कैसे करते हैं तो आइए अपने गूगल क्रोम पे सर्च करना है मन लॉ डॉट नेट ये करने के बाद आपने सबसे ऊपर वाला करना है दूसरे नंबर वाला आपने करना है तो फिर आपको समझ आएगा मंगस ना के आपने अपने सर्च करना है ह्यूमन फॉल फ्लैट ये सर्च करने के बाद आपने एंटर दबाना है एंटर दबाने के बाद आपके सामने आएगा वो आपके सामने आ जाएगा ह्यूमन फुल फ्लैट आपने उस पर क्लिक करना है एक क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे आ जाएगा आप उसे दबाए देखो साइड खुल जाएगी पर हाँ, आपने फिर वो आप वहाँ से कर सकते हैं वहाँ से कर सकते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं इसे दबा के जब ये सेकंड्स खत्म हो जाएंगे तो आप इसे दबा के डाउनलोड कर सकते हैं